Дай мне снова знать о твоих слезах Я не буду с тобой только в твоих снах Я приду, заберу, мы уйдем в темноту Я люблю тебя лишь одну Тебя лишь одну меня Ты скучаешь по мне, да все как всегда Я был сильно измучен, но все позади сдеваться не будешь, тогда приходи да. После заката you.